Hola, ¿qué tal? No hay duda de que los juegos de naves van a vivir un nuevo renacimiento gracias a la realidad virtual. Estamos hablando de juegos como la nueva entrega de X, Eve Valkyrie y, como no, Star Citizen, por favor, Chris Roberts, danos ya una versión del hangar compatible con el Oculus Rift. Mientras tanto, pues nos conformaremos con jugar a demos como la que vamos a ver a continuación, en la que podemos ver cómo podemos utilizar la cabeza dentro de la cabina de la nave para seguir las naves enemigas y bueno, alucinar un poco pasando cerca de una estación espacial y hacernos una pequeña idea de lo que vamos a poder disfrutar dentro de, esperemos que sea muy poco tiempo. Pues esto es lo que sería un, simulador espacial de combate. Vamos en la nave, tenemos, podemos mirar la cabina en todas las direcciones. La sensación de la inmensidad del espacio nos rodea por todas partes. Fijaos aquí, llegamos a esta estación espacial. Una nave que la está atacando con cazas. Y una vez más, pues alucinante, poder pasar cerca, sentir el, sentir el tamaño. Podemos quedar prácticamente parados. fin, deseando, deseando ver esto implementado en, algún juego completo, como Star Citizen, porque esto para ser una simple demo, la verdad es que me deja con la boca abierta. Fijaos en los cazas. Esto es algo que los que nos gustan los simuladores llevamos mucho tiempo esperando poder vivir, que es utilizar nuestra cabeza para, para no perder de vista al enemigo. Vamos girando, lo tenemos aquí. Paramos. Cercanos duros. Y atravesamos los restos, en fin. Es como podemos seguir con la cabeza perfectamente cualquier objeto. Esto, aplicado en su momento a un X-Wing, a un TIE Fighter, habría sido Ojalá que todavía llegue algún juego de, Star Wars que aproveche lo que ocurrió. seguir al enemigo, fijar el blanco, no perderlo de vista en ningún momento. Vale, es un buen tiro. Ah, ¿Cómo, cómo no, lo, no lo pierdo de vista? Lo sigo, lo sigo, lo sigo. Y al final cae. Esta es la típica nave nodriza, con sus baterías de misiles o de láser. Se defiende, claro. Pues ahora de seguir el blanco. cargarnos todas las torretas hasta dejar la nave indefensa. Pero bueno, lo haremos como tampoco tiene, no tiene, no tiene fin. Podemos estar aquí, lo he, probado antes y por si había algo especial al destruir la nave, pero la nave no se destruye, simplemente la dejamos sin defensa y todo se trata de pelear con los cazas que la defienden. Aquí tenemos otra. Y cae. ¿Sabes que es, de verdad, es alucinante. simuladores va a ser seguramente el género que, más se beneficie de, la realidad virtual. Puesto que para un shooter, para que sea real, tendríamos que andar, tendríamos que saltar, y bueno, los simuladores nos ayudarán hasta cierto punto, pero claro, en cualquier simulador en el que vamos sentados en una cabina, va a ser, va a ser increíble. Cuando lleguen ya más, juegos y llegue a los simuladores Esto que ahora mismo es una simple demo, es una pasada. Un saludo para toda España, que la tengo ahí delante. Y bueno, esto ha sido Star Riders. Hasta la próxima.